قصيدة قصور انعطت دكتورة أمل انعرض لا تقل شيئا أسمع صوت دقات قلبك لا تقل شيئا أسمع صوت دقات قلبك تحدثني وتدوسني لا تقل شيئا أسمع صوت دقات قلبك تحدثني وتهمسني إنك أنت من تملكني إنك أنت من تملكني ويشدني حنيني إليك ولكن خوفا من المجهول يقتلني ولكن خوف من المجهول يقتلني وحكايات من الماضي تحركني ويشدني حنيني إليك ولكن خوف من المجهول يقتلني وحكايات من الماضي تحرقني وأوجاع وألام وأوجاع وألام تمزقني إلى رفات وزجرات غبار من الرمال تخنقني وملفات من الأوهام وملفات من الأوهام تغلبني أحاول أحاول أن أتشبث على سياج من الأشواق أحاول أن أتشبث على سياج من الأشواق واتكئ على زوايا روحي واتكئ على زوايا روحي بسيط من الأحلام واتكئ على زوايا روحي ببصيص من الأحلام والأحلام صارت تعلو سقف السراب والأحلام صارت تعلو سقف السراب والأفكار والهواجس تشاركني كل خطواتي مقيدة كل خطواتي مقيدة بطلال من الخداع يهزمني كل خطواتي مقيدة بكنان من الخداع يهزمني والفراق مكتوب في سجلات غرامي والفراق مكتوب في سجلات غرامي والعشق والعشق مدفون في أوتار فؤادي فهيا فهيا نعيد للهوى زمانه ونسكن الحب في حدائق أزهاره فهيا جميعا نعيد بالهوى زمانه ونسكن الحب في حدائق أزهاره هنا هنا ستنهض مدائن الهوى وتنمو أشجار الحب هنا ستنهض مدائن الهوى وتنمو أشجار الحب في كسور في كسور شيدت من عشقي وعشقك يا سلمان نبع في أرض السلم مع كيان أمل